අංකල් අංකල්ලේ කරපු වැඩේ නම් හරි වැරදි. මොකද දුව පිටිච්ච බල්බයක් ගඟට වීසගන්න එක ඇති වැඩේ. අංකල් දන්නේ නැති වුණාට මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි ගඟේ ඉන්න මාළුන්ට ධර්ම ලෙඩ රෝග බෝ වෙනවා. අංකල්ට පේනවනේ අර ගඟේ ඉන්න මාළු කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඉන්නේ කියලා. එතකොට දුවේ කොහොමද ඒක හරියටම ඉවත දාන්නේ? අංකල් ඒවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ඒවා හරි විදිහට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා ඒව නැවත භාවිතා කරනවා. එහෙනම් අංකල් මං ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි දුවේ මේක තියෙන භයානකකම අද මට පැහැදිලි කරලා දුන්නට.